apareciera en algún punto on the spiritual journey, en tu camino espiritual that if you would forgive, que si perdonas, uh, the whole world would be against you. El mundo entero estaría en tu contra. And so it's what Jesus went through. Eso fue lo que vivió Jesús. With the 40 days in the wilderness. Con los 40 días en el campo. Where the ego tried to offer el him intentó ofrecerle uh, many things of the world. Cosas del mundo. Uh, but these are like temptations. Pero son las tentaciones. Temptation is the belief. La tentación es la creencia. Or the wish. O el deseo. That illusions can be real. De que las ilusiones sean verdad. So the ego is very angry. Entonces el ego en realidad tiene mucha rabia. It made up a world of fiction. Fabricó un y ahora quiere que Dios le dé realidad a la ficción del ego. Pero eso no va a pasar nunca. Dios es espíritu. Dios sabe que somos espíritu. y Dios quiere que despertemos. de las distracciones, de lo temporal, And remember our y true nature. So, Así que it, it takes a lot of faith toma mucha fe to go past the temptations ir más allá de las tentaciones and to stay very strong y, quedar, y quedarse con fortaleza and not give in to the ego y no ceder ante el ego to not compromise no caer en compromisos con el ego because enlightenment is no compromise porque la iluminación es no entrar en compromisos con el